هيا نقرأ السلام عليكم يا أصدقاء واليوم سوف نتعلم بعض الكلمات بحركة الفتح هل أنت مستعد؟ هيا نقرأ أ ك لا أكل أ أكل أكل بحث بحث بحث بحث ذهب ذهب ذهب ها ب ذهب أ خ ذ أخذ أ خ ذ أخذ خ ر ج خرج خ جا خرج د خ لا دخل د خ لا دخل ص ع د صعد ص عاد صعد طلع طلع طلع طلع هدم هدم هدم دم هدم جعل جعل جعل ف فعل فعل فعل ع لا فَعَلَ أ ما را أمر أ ما را أمر را ع رجع را ع رجع ص ن ع صنع صنع غ ر س غرس غ ر ص غرس الآن عليك الاستماع ثم اختيار الكلمة المناسبة أ ك لا أكل أحسنت ب ح ث بحث جيد ذا ها ب ذهب ممتاز أ خ ذا أخذ رائع خ ر ج خرج أحسنت د خ لا دخل جيد ص ع د صعد ممتاز ط لا ع طلع رائع ها دا ما هدم أحسنت ع لا جعل جيد ف ع لا فعل ممتاز أ ما را أمر رائع را جا ع رجع أحسنت ص ن ع صنع جيد غ ر ص غرس ممتاز انتهى درس اليوم ولقد تعلمنا بعض الكلمات بحركة الفتح نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعاية الله وحفظه